Saluton al cioi, ni vo dia via dio. Ho dia mi volos paroli pri tio che laste tempe mi faris plurain filmoin en la angla pri diversai aspectoi la historio de Esperanto. A kia mi comences citium novan proiecton, mi simple volos presenti Esperanton kai kelkain flankoin en mi credis estus interesai por vi kai aliei homoi, sed mi ne penses che mi farus tio mute, mi pensas eble mi farus tri au kvar filmoin en tute, kai post tio mi simple de nove farus video blogoin en kiu mi blagas al homo kaj tio plu sed ju pli multe mi faris filmojn pri historio de Esperanto a uh, des pli mi ŝatas la aferon ĉar antaŭe mi havis ĝeneralan ideon pri la historio sed kiam mi fadis la filmoin, mi devis multe pli zorge kai profunde esplodi la temon, kai mi malcovidis multe in interesan in formoin, mi vols presenti tion al vi cioi. Sed mi constias per tio, kai mi comences miain filmoin en la angla, char mi volis presenti tion al la angla mondo, sed mine pensis che mi farus tiom multe da filmoi. Sed farinta la aferon, farinta filmoi pri historio, mi rimarcis che mi tre shatas fari filmoi pri historio. Do mi volas plu fari tion, sed mis tias che citiu canalo celas esperantisto in celas esperanton. Devas esti canalo en esperanto plei parte, do mi ne volas plenigi citiu un canalon per filmoi en la angla. Pro tio mi decidis dividi mien interesojn en du partojn. Do citiu canalo kanalo post nun denove estas nur en Esperanto kaj temas pri videoblogoj kaj tio plu. Kaj mia alia kanalo, kiun mi kreis antaŭ sufiĉe longe, estos nur pri historiaĵoj, pri diversae afero. Ekzemple, nue pri Esperanto, sed poste mi vols paroli pri alia historiajo, a pri religio e pri minoritata e pri simple ne bone konata afero e la mondo, ekzemple alia kreita e lingvo e kai a tio plu chatati afero e tade interesas min kai mi tade shatas esplodi ilen. Sed kompreneble mi ne vols fadi tion en mia Esperanto kanalo, do mi ha havas nun alian kanalon kiu estas nur en la angla. Do se vi volas sekvi tiajn filmojn pri historio kaj tio plu. En la angla estas ligilo en la priskribo, simple iru al la ligilo kaj abonu mian novan kanalon, kaj tie estos en la angla kaj ĉi tie estos en Esperanto denove. Do tio estas esence ĉio kion mi volas diri. En la sekva tago, verŝajne, Eble, Eble hodiau al morgau ni publikigos filmon pri la nazioi kaj esperanto de nove, sed tiu filmo, pro tio che estes in la angla cae temas pri historio, estos en mia nova angla canalo, do simple idu la ligilo en la periscribo. Do se vi shatis citiun filmeton, vis cias cion vi devas fari, shatu gin diskonigu gin, abonu mian canalon se vi ancora ne abonis, kai mi vidos vin tioin en la veronta filmo. Kai se vi ne estos tie, mi antal supposos che vi estos c'è mia alia canalo.